Ayan. Sisift lang. Lapit mo na. <laughs> Lapit ang camera. Ayan. Nakikita ba ako? Okay. Ngayon, add natin ang <laughs> ang tawag ba dyan? Confectioner sugar. Sa almond uh, flour, mga ano ba to? nakikita ang kodi ko ko tago. <laughs> Mga 1 and 3 fourth cups. Ayan. Is, ang tawag ba dyan? Sif? Ano? Sif. Sif. Kala ko stiff. Stiff neck. Stiff neck. stiff neck. Ay, nako. Tagal na. Ay, nakikita ba? Makikita, hindi yata makikita. Meron ako ditong stand mixer. Pakita natin. There you go. Yan stand mixer. So, ngayon, ha-add natin ang ang uh, 3 egg whites. Kailangan natin ng pinch ng salt. Pinch. Lalagyan natin ng cream of sorghum. Add slowly the 1/4 cup. to show you the um, silicone from those. and silky. we're gonna use the convectional for 300 temperature Fahrenheit okay it's reheating